саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз жетінші сынап, күш деген тақырыпты қарастыратын боламыз олай болса біз кеттік ә, бізде <clears throat> жалпы бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі иә ә, тірек сөздеріміз күш күш бірлігі ньютон деген тірек сөздерге тоқталатын боламыз жалпы күш дегеніміз не ә, ньютон дегеніміз не деген сұрақтарға толыққанды жауап беретін боламыз олай болса бізде сендер бүгінгі сабақта не үйренесіңдер иә бірінші болып күш денелердің өзара әрекеттесуінің өлшемі екендігін білетін боласыңдар сонымен қатар күш шамасымен бағытымен және ә, түсірілген нүктесімен сипатталатынын білетін боласыңдар яғни э, бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз жалпы күш жайлы толыққанды мәлімет алатын боласыңдар ары қарай кеттік енді күш дегеніміз не күнделікті өмірде біз ә, жалпы айтқан кезде қандай бір іс әрекет жасасақ та ол ненің әсерінен күштің әсерінен ә, жасаймыз мысалы қолдың допқа тиюі немесе желдің қайық желкеніне ә, соғылуы немесе мына жерде көріп тұрғанымыздай қарай, қарайықшы мына бір суретте мына бір әткеншекке бір күш әсер еткен кезде ғана не істейді бұл қозғалысқа келеді иә қандай да бір күштің әсерінен ол қозғалысқа келіп жатыр деген сөз да түсіндіре алдық па ә, немесе мына бір допқа иә тиген кезде ғана бұл қозғалысқа келеді деп айтамыз яғни күш әсер етпейінше дене қозғалысқа келмейді да ә, біз күшті қандай әріппен белгілейміз күшті міне f деген әріппен белгілейміз яғни күштің белгіленуі f ол бағыты бар векторлық шама болып есептелінеді бұл күш деп аталады түсіндіре алдық қой күшті f деген әріппен белгілейміз яғни ағылшынша force деп аталады да ары қарай кеттік енді жалпы исаак ньютон исаак ньютон деп жатқан кім осы күшті ашқан ғалым физика ғалымы яғни соның құрметіне соның құрметіне біз күштің өлшем бірігін ньютон деп аламыз түсіндіре алдық па соның құрметіне ньютон деп қарастырамыз ал енді мына жерде толыққанды мәлімет берілген міне күш деп отқанымыз бір дененің екінші денеге әсер ету қабілеттілігі немесе ә, әрекет ету өлшемі десек те болады мысалы бір денеге екінші дене әсер етпейінше ол қозғалысқа келмейді ғой яғни бұл қозғалысқа келмесе оған күш әсер, әсер етпеді деп қарастырылады мысалы қарапайым бір ручканы алып оны жазған кезде сен оған белгілі бір күш әсер етпесең жазылмайды деген сөз түсіндіре алдық қой яғни мынау қағидасы ережесі ал енді күшті қандай әріппен белгілейді дегенбіз міне біз күшті f деген әріппен белгілейміз өлшем бірлігі ньютон қысқартылып n деп аламыз мысалы осыған дейін біз қарастырдық иә массаның өлшем бірлігі килограмм кг деп алдық немесе көлемнің өлшем бірлігін метр куб деп қарастырдық иә естеріңде болса ал енді бұл жерде күшті біз f яғни ағылшынша force деп аталады э, f әрпімен белгілейміз өлшем бірлігін ньютон деп қарастырады екенбіз одан кейінгісі күш қандай шама дейтін болса күш векторлық шама яғни біз өткен сабақтарда жалпы шамаларды айтқан кезде векторлық шама деп отқанымыз не еді әрине векторлық шама деп отқанымыз бұл бағытымен қоса сандық мәнімен анықталынатын шамалар еді иә. яғни күштің бағыты да болады және оның сандық мәні де болады екен келесі күш векторы модулімен бағытымен анықталынады яғни күш несімен анықталынады дейтін болсақ күш оның вектор модулімен және бағытымен анықталынады деп қарастырылады екен ары қарай масса дегеніміз не өткен сабақтарда айттық қой сендерге масса деп отқанымыз материяның инерциялық және гравитациялық қасиетін анықтайтын физикалық шама оны қандай әріппен белгілейміз м деген әріппен белгілейміз өлшем бірлігі килограмм дегенбіз иә түсіндіре алдық қой ары қарай кеттік енді мына жерде бір жаңағы мысалға теориямызға мысал ретінде суретпен көрсетуге тырыстық иә жаңа айттық қой күш дегеніміз дененің немесе оның ә, бөліктерінің жылдамдығын өзгертетін себеп болып табылады мысалы мына бір жерде мына бір адам не істеді мына бір арбаға әсер етті белгілі бір күшпен әсер етіп бағыт осылай қозғалып жатыр деген сөз көрдік па қозғалыс келіп жатыр немесе оның үстіне жүк салған кезде да ол кезде ол қандай күш әсер ету керек көбірек күш әсер ету керек та түсіндіре алдық па тағы да күштің бағыты алға қарай мына жерде дәл солай яғни белгілі бір күшпен әрекет еткен кезде мынау машинамыз жүреді деген сөз арбамыз да жүреді яғни оған әсер етпесек қозғалмайды деп қарастырылады сонымен оқушылар бізде енді келесі осы ньютон бірлігіне еселенетін бірліктер бар мысалы килоньютон деп аламыз иә біз осыған дейін мысалы метрге километр дедік сантиметр дедік иә немесе миллиметр сан деп қарастырған болатынбыз иә барлық өлшеу бірліктері дәл сол секілді мына жерде ньютонның өлшеу бірліктері бар мысалы кило ньютон деп аталады мынаны қарайық кило қосымшасы қосылады бұл деген сөз бүйтіп қысқартып бүйтіп жазылады да міне мысалы былай деген сөз міне немесе екі жүз жиырма бес кило ньютон деген сияқты да ал бұны ашатын болсақ неге тең болады жиырма бес мың ньютонға тең да яғни кило деп отқанымыз онның үш дәрежесі ньютон немесе мың ньютонға тең деп қарастырылады да түсіндіре алдық қой немесе мега ньютон мега ньютон деп отқанымыз уже үлкен деген сөз оны м mh дейміз яғни осылай бұл жерде бұны қалай қарастырамыз бұл бізде онның алты дәрежесі ньютонға тең немесе ә, миллион деп иә бір миллион ньютонға тең деп жазсақ та болады бізге былай жазған ыңғайлы өйткені есептер шығарған кезде солай қолданамыз ал немесе үлестік яғни кіші иә мысалы милли ньютон милли ньютон болса оны кішкентай м болады кіші болғандықтан кішкентай м h дейміз бұл қалай болады деген сөз онның минус үш дәрежесі ньютон немесе бұл тең болады нөл бүтін нөл нөл бір ньютон мыңнан бір деп қарастырамыз деген сөз біз көп жағдайда былай қарастырамыз неге өйткені есептер шығарған кезде жаңа ыңғайлы болу үшін немесе микро микро деген сөз әрине бұл да өте кішкентай деген мағына береді яғни былай жазылады міне ә, бұл неге тең болады онның минус алты өте кішкентай деген сөз ньютонға тең немесе бұны біз қалай жазсақ болады нөл бүтін бір екі үш төрт бес бір миллионнан бір дейміз ньютонға тең деп аламыз да бірақ біз былай жазуға үйренейік өйткені ол есептер шығарған кезде жаңа айтқанымыздай ыңғайлы болады деген сөз ал енді осыны пысықтау мақсатында мынандай бір екі есептер бердік барлығын неге түрлендіреміз ньютонға түрлендіреміз мысалы мына біреуін түрлендіріп көрейік бұны біз бүйтіп жазсақ болады ғой міне екі жүз елу көбейту онның мега деп отқанымыз алты дәрежеде ньютон болады иә немесе жиырма бес көбейту онның мына алты мына бір нөлді мына жаққа беріп жіберетін болсақ онның жеті дәрежесі ньютон деп алсақ болады немесе бүйтіп жазсақ болады жиырма бес бір екі үш төрт бес алты жеті нөл жазасың ньютон десең болады яғни бізге қайсысы ыңғайлы әрине өздеріңе ыңғайлы вариантты қарастырамыз бірақ бізге ең ыңғайлы мынау вариант иә өйткені жаңағыдай есептер шығарған кезде көбейткен кезде бөлген кезде ыңғайлы болу үшін қалғандарын мынау бізде бірінші екінші үшінші сұрақтарды өздерің барлығын осылай ньютонға түрлендіріп жазасыңдар және бізге жібересіңдер и сонымен қатар осы тақырыпты қаншалықты меңгергендеріңді білу үшін бар болған алты ақ сұрақ алты сұраққа жауап береміз иә бізге оны жолдайсыздар и сендер бағалаймыз бар болған осы бүгінгі тақырыбымыз өте ә, оңай әрі қызықты дәптерге түсіреміз келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар